перепада ветра За спиной мой склеп, это самая семья Буду лучше всех Пытаюсь быть похожим на кого-то Моя челюсть от колен и добраться до трона Никогда не буду сломан Всегда буду первым, как Реал и Барселона Я взбираюсь на гору, лишь бы быть самым ловким У меня большой багаж, целая экипировки Все свои ошибки буду вспоминать позже А пока идем через терник звездам За спиной мой взгляд, это вся моя семья Не бойся ошибиться, ошибки это учебник, по ним надо учиться. Я не учу тебя жить, я просто даю совет. Как я могу научить, мне всего 17 лет. Жизнь это игра, и она не будет легкой. Добился своей цели, что казалось мне далекой. Есть только один шанс, и не будет другого. Невозможен первый путь, значит время для второго. За спиной мой склад, это самая моя семья лучше всех, когда превзойду себя Вижу эти звезды в небе, хочу их достать Каждый новый финиш превратился в новый старт За спиной моих скелет, это вся моя семья Буду лучше всех, когда превзойду себя Вижу эти звезды в небе, хочу их достать Каждый новый финиш превратился в новый старт